Cocinamos a fuego lento salsa boloñesa. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Picamos las verduras en una picadora o procesadora de alimentos. Primero el apio. Hacemos lo mismo con la zanahoria, que nos queden bien picaditas. Y lo mismo con nuestra cebolla. La picamos en la picadora. La panceta la puedes cortar en trocitos pequeños o picarla como he hecho yo también. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite y añadimos las verduras picadas. Le damos un par de vueltas. agregamos la panceta picada, le damos un par de vueltas y dejamos que suelte su grasa. Lo siguiente que haremos es añadir la carne picada. Lo mezclamos todo muy bien y dejamos que se haga un poco. añadimos la copa de vino y así el alcohol se evapora. Añadimos todos los ingredientes de la sartén en nuestra olla de crock pop. Y luego terminamos de añadir todos los demás ingredientes que nos quedan el tomate triturado, el tomate concentrado, la sal, la pimienta. Un buen puñadito de orégano y mezclamos. Tapamos, ponemos a temperatura alta y 4 horas después este es el resultado. Haced como yo hago, cocinad bastante cantidad y solamente tenéis que congelarlo según el consumo de cada uno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.